PKXD e hoje eu estou aqui com meu irmão. Fala galera, nossa, quando eu encostei, o meu cachorro encostou no seu ele deu bom <laughs> Gente, eu não tô vendo o seu pet, Dani. Tá, obrigado. Eu tô ganhando o chapéu dele. Já que muda o chapéu dele. Aqui, ó. Tô vendo muito cachorro. Aê. Figurinha. vamos lá. Bram, bram, bram, bram, bram, bram, bram. Olha, gente, ficou minigame. Que legal. Vamos jogar. Vamos lá. Deixa eu pegar minha motinha. Que no robozão. Não dentro do robozão, mas eu tô... Aí mesmo, onde é que você tá aí? Aqui? É. Pera, tem uma caixa surpresa ali em cima. Só não sei como é que eu vou pegar. Depois eu... Eu vou terminar essa corrida primeiro. Você tava com a mesma motinha que eu. Eu parque aqui, não sei. lá dentro desse robôzinho. Yeah! Gente! Muito legal. Vamos lá passar agora, pessoal. Lá na... Lá naquela, naquela parte, gente, que a gente não, viu a caixinha. Eu vou testar o bug do meu pet. Ah, é? Eu acho que dá pra... Dá pra, eu acho que dá pra colocar o pet pra ir lá Igual as caixas que eu Ali, pessoal, eu tô dentro do robô, Lucas. Tá? As caixas são lindas, indo por aqui. quase, quase que eu... Então, no gol jogo! Pera, pensar de motinha, deixa eu tirar. Gente, eu não quero... Como assim eu não consigo entrar no robôzão? Ai, ok. Cadê você, Dani? Eu tô ali, né, Como que sai do jogo? Do jogo. Ixi, entra. Sai, entra de novo. Gente, o joguinho do Dani bugou. Só você entrar de novo no caixinho, tá bom? Vai, começou. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ih, vai acabar. Vai acabar, porque tá muito lento. Foi. Vai acabar. Ai. Quem foi em primeiro lugar? Pera, deixa eu ver só. Peraí. Eu quero ver. Ah, eu fui no quinto lugar, tá bom. No quinto. Quinto lugar, mas tá bom, tá bom, é isso. no sou De novo. Eu vou tentar. da garagem. Da garagem? É. Ah, eu quero esse veículo. Esse veículo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal.